大家好，我是金玲老师，欢迎收看我们这个月的生肖运势愿报，好运来报报。今天要跟大家分享的是九月份个别生肖的流月运势的形象篇。在我们开始之前，请各位务必按下订阅小铃铛、加赞，将老师在更新视频的时候，你才会在第一时间收到更新的通知哦。好，从八月三十开始就是我们农历的八月了。 而在这个月当中，我们经历两个节气，一个是白露，另外一个就是秋分了。白露意味着气温会开始下降，天气呢也会开始转凉，是典型的秋天气节。从这一天起，要如何透过养生呢？为自己贴运？想知道朋友们，请务必记得按下订阅，老师会在其他的影片当中做说明哦。同时，在白露这一天，刚好也逢到了千载难逢的。 天赦日，老师也会在当天举办一场度英灵的法会，有需要的朋友们，请记得透过下方的链接跟老师联系报名哦。癸酉月主张的是偏硬的月份，在本月份也象征的是剑锋经张小泉的时候，能要切记不可以与他人过多的争论，要适当的抑制自己。 在这个月当中，想要透过名声的加分来让你的事业财力自来，就一定要记得要保持诚信之道。男性朋友要留意，在做事的时候不要好大喜功，容易招来一事无成的结果。人际相处的部分，要记得有的时候吃一点暗亏，可以让后续的进展更为顺畅，不一定什么都要一板一眼的。另外，女性的朋友在本月份。 非常的能够妥善的处理事情，也能够从旁学习到别人强项之处。在癸酉月当中，比较容易有财进财出的状况，所以不论是男生或是女生，必须留意你日常的开销，而且在本月份也不宜做短期的一个投资操作哦。同时，在这个月也要提醒大家要多勤洗手，尽量不要吃隔餐的食物，才不会莫名其妙的食物中毒或者是拉了肚子。 在这个月，也要提醒大家注意，不要赶上了流行感冒。在工作上面，有关合约相关的文件，在处理上一定要加倍的谨慎。因为在这个月，有一个很大的忌讳，就是千万不要败在贪上面。因此，不贪食、不贪玩、不贪方便，更不可贪小便宜。不然，你会因为贪这一时而苦不堪言的付出相对的代价的哦。 至于在感情方面，未婚的朋友在本月份容易认识让你有点心动的对象，只是对方并不会有太多的表示。如果你并不喜欢处于暧昧的一个关系太久，老师建议还是当朋友就好了。至于已经有对象的，或者是已经是润及婚嫁的朋友们，必须要多留意两个人对于未来的规划有没有同步，才不会让一个小小的争吵就变成嚷嚷的要分手的一个局面上演哦。 已婚的朋友们就务必要多留意家庭的预备基金是否足够。如果想要生孩子了，不妨可以开始计划一下喽。至于在健康方面，本月份要留意的是肠胃相关的毛病，因此少吃炸物会是比较好的。再来，让我们来看一下九月份的流月影响关键字。不管你是哪个生肖，下面这些都是要注意的部分。影响的层面在于轻重的比重。 九月份大家要注意的人事物分别有：针对社交的部分，讯息会增多，你的手机、信箱这些讯息，尽可能要把简讯做一下删减跟归类，也要去过滤一下你的收件者，让你的 spam mail 不会让你的信箱炸了，而让你没办法在第一时间收到重要的信件哦。另外，在很多 APP 平台上的使用上面。 要注意社交软体的使用，很有可能会有一些互动是掺杂了谎言或者是诈骗的讯息，请大家要留意一下。还有，也必须提醒大家，针对过去的好朋友或者是同窗这种友情，可以要去做一下联系，因为多联系在这个月的话，对你来讲，在未来是可能能够有所帮助的哦。感情的部分。 针对家人的部分，老师会建议可以多一点的关心，尤其是针对健康的部分。毕竟在季节的一个转换，很多毛病很有可能都会浮出台面，小毛病变成大毛病哦。在感情的部分，这个月也比较容易铺会出铺露一些多情的状况，甚至比较容易谈一种比较属于自虐型的恋爱。比如说，如果我们是跟水瓶座或者是巨蟹座的。 星座的朋友去做交往的时候，就比较容易有这种虐心的恋情产生。尽量也不要让自己停留不舍的感情状况，或者是陷入三角关系。如果要分手的原因，也比较容易会是因为门不当户不对的一个状况。在工作方面，在这个月非常适合 HR 人士，因为在这个月是很利于你挖掘人才的一个时间点，也非常适合想要创业，也很有。 非常多的机会可以去做应酬跟谈合作相关的事宜。情绪的部分要注意，在这个月不要迷失了自己，也不要误踏入了行行业当中的潜规则。可以安排一些出游，也可以在这个时候让自己有一个信念，比如说我想要做资产的动作跟理财的一个规划，这样子的心情来去做落实。 另外要触发的部分，就是在这个月比较容易会想要去做一些添加新设备相关的一些想法，那要特别留意一下，就是在 budget 的部分是不是有符合预算，还有在触发的部分也比较容易针对互联网媒体业、传播业以及宗教相关，好会有比较多的一些相关资讯出来。 再来，我们来分享一下本月份的形象重点。首先，就是在九月十四号，双鱼座会经历满月。双鱼座逢到满月的话，意味的是在下半个月，也就是九月十四号之后，你们对于周边的一个环境呢，会比较有极大的一个敏感性和敏锐性，也相对的比较容易处于一种不安的情绪。在这个阶段，老师会建议你要处于被动。 等待看看你的生活中会发生一些什么事情。如果你从事的是属于创意类的，或者是精神领域相关的灵学，你会对于这个双鱼逢到满月非常的受益，因为它会给你带来极大的一个想象力，因此要多加利用哦。另外，如果你是有在练习瑜伽的朋友们，你不妨也可以在下半个月的时候。 透过冥想为自己开辟一道新的姿势，也许你会发现你可以解锁很多新的指示哦。再来就是于国历的九月二十九号，天秤座会逢到新月，在新月产生的时候，也就是将近月底的时候，大部分对我们带来的影响是每个人会非常的需要平衡以及和谐。 你会希望尽可能保持一切的平衡，也不想去冒险改变过去一些一直存在的老问题，因为害怕破坏这样的一个平静。所以，老师会建议大家在新月产发生的时候，请大家要学会分享你的好感跟坏感，尽量尽管别人对你会有所期待，也不要害怕，因为你必须要。 成为真正的自己，才能够有所成就哦。好，再来让我们来看一下，在农历八月份，也就是我们国历的八月三十至九月二十八日，这当中七正四余的神效星象又是如何？水星黄道于农历的八月初一，也就是国历的八月三十，于零度四十分顺行进入四宫，侍女座，并于我们农历的八月十五日，也就是国历的九月十七。 于零度三十七分顺行进入成功天平座。本次的星象影响的对应生肖有：出生于一九八一年、一九四五年属鸡的朋友；一九七二年属老鼠的朋友；一九九九年、一九六三年属兔的朋友；一九九零年、一九五四年属马的朋友。以上这些生肖年份的朋友们，本月份会受到水星进入处女座以及天秤座的影响。 上半个月，你的心情会非常的浮躁，一直处于想要改变跟换些什么，比如说想要换个单位，换个交往的对象，换个工作，你想尝试一点不一样的事情，你想跟不同的人谈一场恋爱，这些想法会很麻烦的，因为他们会阻碍你。第一个是你并不会真正的去落实你的想法，而是你会让这些想法衍生成你对于现实现况的一些不满。 而且，就算你真的把它变成了一个做法，你也很容易卡在三分钟的热度。而且，在下半个月，随着水星进入到了天秤座，你的异性缘会快速的升温。对于单身的朋友，其实是一个不错的消息。可是，如果你是已婚，或者是你是已经有对象的朋友，请千万不要让自己陷入道德的拔河当中喽。另外，就是家中有幼年青少年的水星会针对。 出生于二零一七年属鸡以及二零零八年属老鼠的孩子，这这些孩子呢，在我们开学后，他的学习状况可能会有很大的一个变化。他们很容易有不适应的状况，尤其是如果他们经历了换了班级、换了学校，因为导师、同学整个都是重新洗牌了，所以父母亲务必要在这一段时间多多留意一下他们心情上的一个变化哦。 再来，金星于黄道的农历八月一日，也就是国历的八月三十日，顺行零度十五分进入四宫处女座，并于农历的八月十七，也就是国历的九月十五，顺行零度七分进入成功天平座。本次星象影响的对应年次的生肖有：一九八零年、一九四四年属猴的朋友，一九七一年属。 猪的朋友，一九九八年、一九六二年属虎的朋友，以及一九八九年、一九五三年属蛇的朋友，以上这些生肖年份的朋友们会受到土星进入处女座以及天秤座的影响。上半个月做事的步调很容易一变再变，变了又变，因此跟你共事的人呐会感到十分的疲惫。除了你的要求很高之外，更会有给人常常在鸡蛋中挑骨头的感觉，所以切记。 任何的问题，不要小题大做，管理好你的情绪，EQ 会是你上半个月的课题。下半个月的时候，只要注意不要让自己陷入犹豫不决的状况。有些状况虽然看似很难下抉择，可是你越犹豫，反而会让你越失去更多的机会哦。还有在工作上面要特别的留意，不要老是以你的原则去要求别人，因为这样会给别人相当大的压力呢。 金星路四宫对于，还有金星路成功对于，出生于二零一六年属猴以及二零零七年属猪的孩子们，会让他们在学习上比较容易陷入一种一板一眼，而且比较不知道如何举一反三。孩子们也比较会在意他们的形象，所以如果开学后有这种师长的见面会，切记家长们不要掀了孩子的底牌。 因为很多孩子其实他们在家里一个样，在同学跟师长面前又是一个样。不要掀了他的牌，泄了他的气，他反而会不开心，也不能够体谅你的哦。再来，土星黄道于农历的八月二十二日，也就是国历的九月二十号，顺行十三度五十四分进入丑宫魔蝎座。本次星象影响的对应生肖年次有：出生于二零零零年、一九六四年。 属龙的朋友，一九九一年、一九五五年；属羊的朋友，一九八二年、一九四六年；属狗的朋友，以及一九七三年属牛的朋友。以上这些生肖年份的朋友们，这期间会开始异常的感到紧张不安。你很想落实你的想法，甚至想把做法加注在别人的身上。这个过度的坚持己见啊，很可能会让你在处理事情上变得太过主观，很难以去听进别人的建议。 更没办法把别人的忠言听到心底去，因此会让你莫名的走了许多的弯路。即便贵人可能就在你的身边，也可能纷纷都变成了跪在旁边不得让你用的贵人。建议这些生肖的朋友们，请不要这么的刻板严肃，才能够改善这样的一个状况哦。在土星入楚宫，对于出生于二零一八年属狗以及二零零九年属牛的孩子们。 容易会带来过度保守的一个问题跟状况。面对问题的时候，他们比较没有办法跳出框架去思考，只会去参考既定的 SOP，会缺乏了一些比较需要的 creative。在个性上面，他们虽然是十分的独立，也会给予自己设立他们认为的目标，但是父母很容易会因为看到这样的一个。 表现而觉得好像我没有必要太去担心什么，其实你反而会容易忽略到他心理成长的这一块哦。因此，不要只光看外表，也要去多多在乎一下他内心的一个转换。再来就是太阳黄道于农历的八月二十六，也就是国历的九月二十四号零度十九分五十七秒进入成功天秤座。本次星象印象的对应生肖年次。 有分别出生于一九七九年、一九四三年属羊的朋友，一九七零年属狗的朋友，一九九七年、一九六一年属牛的朋友，一九八八年、一九五二年属龙的朋友。以上这些生肖年份的朋友们会受到太阳位于天平的影响，凡事呢，你会变得过于要求公平。遇事情虽然你能够从多面的角度去思考，但是因为你一直渴望的追求平等公平性，所以。 你会非常过度的热衷于团队合作，而且你会让人家感觉到你太过于去计较别人有没有对等的付出，所以老师要提醒这些朋友们要切记，有的时候过度的追求平衡跟公平性，反而会很容易造成反效果的哦。尤其是在感情上面，如果你去斤斤计较谁付出的多寡，那就不是一件很好的事情了。再来。 太阳路施宫，对于出生于二零一五年属羊以及二零零六年属狗的孩子的影响是，他们也比较容易陷入计较，不喜欢分享，也仅会对于他们有兴趣的事情有兴趣。因此，父母必须要从旁边去疏导他们，才不会让他们路线越走越窄哦。以上是我们九月份个别生肖的流月运势的形象篇。 下一篇老师会分享十二生肖的流月运势的生肖篇，喜欢的朋友请务必按下订阅小铃铛跟赞，这样你才能够每一周在第一时间收到老师的贴心运势提醒哦。需要咨询的朋友也可以透过下方的表格登记与老师联络。我是金英老师，我们下次见哦。